no mumulembeze eh. wenkya tulina project gyetwagala okugusa paka lkitegeera eh. lwampaka eh. eri eh. ku human trafficking eh. eyo mukama wange era mukaseera eh. abantu wa update wa ah, babayina ngeri yenjawulo kubanga twetaaga we have 32 people who were arraigned before the criminal, international criminal court in serena one is a kenyan two chinese and a rwandese I got, I got contacts from Rwanda. They want to know his identity <laughs> and the photo. Ah, ah. nemwoyo kagamba amwasa <laughs> omanyina nga ndi muntu ebyo ebyuma byange eh, abalundi babikima manyi saagala nnyo sente i eh. want money naye katonda yantonda n'omutima abaluto bajja wano abaluto bajja wano mbibawe abalundi bajja wano mbibawe <laughs> baweko tekinologi oyo naye waliwo abavudde e rwanda ne banga nti oyo eh. munyarwanda ali mwavu mutulage tukuwa emiliyoni za dollars kagame nakukiriza okutta abantu <laughs> ah, era ayadvise these people amadvising <laughs> the international criminal court mm -hmm. that where you should you should not you, this Rwanda is must remain anonymous. Mm. Bwe muddayo omanyi baba baba osomera emisango ne babagamba bagenda kudda in three weeks to put in their to file in their defense. Naye ku bulungi bw'omunyarwanda oyo <laughs> abasajja bafudde abasajja bafudde Rwanda ne bangamba miliyoni za dola bilioni zirabatwagala <laughs> twagala tulabe oyo omunyalwanda ta banyalwanda banamulefigi aa ah, ah, nakusonyiye namusonyiye samuwaddeyo omupakistaani oyo mwekamba bulire omupakistaani oyo yawa omu anoonye wendi omupakistaani najja nansanga mukifo mwenali nga yina emiliyoni ya dolla how many uganda nizikana reject emiliyoni dolla mm -hmm. naye lwaki bannauganda fe tubonabona muli ensonanti no mwe temumanyi nzenkugamba yabatutteyo mbagamba hmm. nti olwokuba nzikiririza mu ddogo eh. uh, mwebiriva inewekikulafut era nawandika akatabo kange hmm. nti gonde uh, wekikulafut nakawandiika eh. naliwandiikako wekikolafu tiize solution twesiwesoleka tovawas abalamuzi babagula eh. abaki babagula naye nze olwokuba nzikiriza mu ddogo siyinza kulya miliyoni ya dola ono bamutte omuzimu gwe guyinza okuyiga <laughs> guyinza okuyiga abaana bange eh. naye nze watamute nvudde waka nembalaba nga bagenze awahonale bakuteesa bamamanye nti ndi mukwano gwahonale bakuteesa hmm. bonna gye baddukira katimutugambireku baddukire wa musebekakati eh, eh, eh. mwe what you don't know mm. we have three serious issues in this country the american ban hmm. twave ban twave yabaamerica ani temugitegeera bonna abakooba bali omunsi obuwanga america mm. yabataddeko bbaani naye duyona how many people are affected very many people are affected from dpc district police commander tekyali kutagalatayinza kutambula rdc is affected advisers are affected nrm secretariat is affected nrm mps they are affected abakulira yiso the, the, ne mitala nti oyo yakuba omwana kandiho kandiho kandiho yakuba omwana wange nemugaa ndi kandiho ebifaani byomwana wange byatusiddeakitunulira ngaekyensonga ennyo kubanga bwebaganya okutambula bamukyojjanyabwa you cannot yowachildren will be back mumyezi esatu oba ena hmm. mugenda kulaba abogera oluzungu olwomunyindo abaana babe bonna bababobyeyo but for me i appeal to the american police makers why do you bring these children back they are going to commit suicide eh. they grew up in america and europe and canada when they come here what will they do abagenda kulima anti nkubuulire bajja kufawaliwo aba ebonis abo bayimba oluyimba omuvuka ngaawasizza ono omuwala bamwita omukazi omweru oyo hmm. alinga muzungu afinkirize mukyotala ne bayiya oluyimba nga bavuwadde bamugobye mu nyumba bagenze kulima bakoze eki no am appealing the goodness i have uh, that i have feelers, tuzita feelers in the White House in America. Mm. Have feelers there. Have friends there. How did you get feelers on that? I'm an intelligent man. Miss of agitating a museo nanga yabiri mukab, my intelligence organization. Attend the chamber unyako. I'm a close, um ah, Museveni provides security for me, Mbakuba Luaji. Well, as I say, I'm a 70, yali tampasa ekintu kyesingamba kuba bano eh. Eh. ekintu nenyana kiva mukibeere waliwo wese kuba wano <laughs> ewange bwensula ewazana wakumibwa abaserikale kumi bakazi bange bonna balina protection my veico is under setet monitoring omanyi nti nina n'ababooda abanvaako emabega gwe gikube bana baboda abanvaako emabega mumanyi baserikale anti mukusooka bakulemberambuli webagenda munankabiro yagamba puresidenti eh. mbu mukubira esimu aleka otuvuma museveni nakwata esimu naga nti aganya okikwata <laughs> nankabirwa yina amatu nankabirwa amatama gasimbye kati alinga ataddemu empafu ngwawa aa <laughs> ah, ah, oba ndi adivaiza nankabirwa gamba mbayo <laughs> Eh, eh, ensonga ya congo kakati mbagambye mm. we have to eh, all of those who have been blacklisted their children will come back in between four and six months am appealing to the american police makers nedabano if they am annoyed because they battered my son why should this boy sibawano In yeah. fact, if the American policymakers implement this and bring back these younger Ugandans who have grown up in, in Canada, in America and Britain, they will commit suicide. Bajja kwetta. Wantu waliwo byanfuna bibi. Tebasobola. Bazadde bali bulungi. Bakulidde mu system ndala. They cannot trade here. Wano bakuba simu mu revenue, neza sasula musolo. we are not operating in business archmanship hmm, bakomewo bano bakoleki look at people museveni brout museveni bwe yajja mukinana mukaaga yaleeta dr sulaiman kigundu yali mu america alina phd hmm. he fail to run bank of uganda president naleeta omusajja omulala bamwyitanga dr mwine was a junior man in the world bank mm. ninga ekigambo world bank kyekikola what has happened mwine yasula ucb amaze okusula ucb bamutwale nalwana nebo kumune depute gavana bamwitangamukumune omusoga mm, anti webamala okukozesa nebakunyakumute nebakunyalako nga bakusula depute gavana wozibukumune emusoga yes mwine after killing ucb mm. uganda commercial bank bagitunda bilioni 9 mu nnya but it had been capitalized by 45 billion kigundu bwe yagigula ucb yagibba ucb yayina akawunti yaayo mm. ng'eriko milioni za dola mukaaga era kigundu olwagigula n'azijjayo it had been capitalized nze tewali kyesimenye wano mu bubbi bwa wano balowoozanga nti ndi musiro ndaba namonanga mulege nafunyaganga agenkuubo nti hmm. uh, bank of uganda singa ekyaliyo disibugulumaomukazi owobugulu eyatunda banka zonna nazisuula nabagaa nti wat ashemuze bank of uganda is that when they closed when they closed banka ya kiggundu mm. bagiyitanga bati uh, greenland bank greenland bank had branches greenland bank zanzibar greenland bank dar es salaam greenland bank nairobi an, an report was carried out in tanzania they found greenland bank zanzibar solvent greenland bank dar es salaam solvent Grand Bank, Nairobi Solomon. The problem was here. Governor n'asigala nga akyatudde n'engalabi ye omukazi owa bugulu bugulu bumani eh. ava entuŋŋamo yali agenda nakwesimbao nga banka azitundirira ku simu where the asset eh. naye omanyi nti kampuni yatunda nga asetera banka eri mengo tujja kubakuba ti tujja kubafata gavumenti yemengo eh, ababbi bali mm, mm, kyenkubuuza ah, eh. ono eyateeka engalabi mu kampala olowooza nti bana batundanga abantu bannayuganda abali mu serena be bavunaana olowooza yali tabamanyi nga yali mukwano nnyo gono kanakabunye nnyo <laughs> ono omulenzi weno ono omulenzi weno emmanga eno gyensonze <laughs> baalisa abantu mu uganda nga basinga kuttanga basinga kutta baganda eh. nga tamanyi ebisinga ebire nno naleeta engalabi bannange <laughs> mu uganda mwokka ntambudde ebibuga bingi mu uganda mwokka mwemuli obusajja obwesimbi abaswayiri babuyita mbo fe abaganda tugita mbooko embooko eyesi eri waliku ye nalabya obwana eggulo nga buga yiyo mirundi gyayogerakoye omwana mayega omwana mayega yaleeta embooko nagisimba mm. embooko giraba eri waliku bulange embooko ate enkomole mayiga musajja namugamba mayiga omanyite ekisinga okunsesa mukimanyi kati ennaku zino maama wange anoonya yerwaziza mbw ali bubi nnyo omanyi kyayagala ngende yanano namugamba naye gwe maama yakangabaza engalabi engalabi yesimbibwa ekyo oba yiye oba yasaabasajja tetumanyi mayiga yakola ebintu bibiri ebyobuwemu yakankabaza engalabi <laughs> abaswairi bagiyita mbo mbo fetugiyita mboko ekankabadde wet wet oba yaliiye oba yasaabasajja kabaka oba yani <laughs> tari gwanga lina mbo mbo <laughs> mukibuga ekangabadde eri kubulange kwoka nalaba obwana obutojo nga bugisongako yiyo mayiga musajja mayiga nalyoka aleeta empologoma ekifaananyi kyempologoma kiraba kyolekedde ekifaananyi kyabiikira maria ate kikunemye mutwekobe kati eno mpologoma nsajja mwabagendayo ku masengere eno mpologoma nsajja oba nkazi <laughs> eneesaze ekuna midde empologoma ginewaayo bannange mayiga oba buto mayiga musajjamayiga eh, musajja akati kankubuli let me tell you you people you don't know what you are doing tumanyi bulungi listi y'abaafulumye who are missing the baganda most of the names of people nup supporters who are missing the baganda yeah, omukazi akuba abantu muowino n'abasamba akuba baki eh. oyo omukazi eri tumwine gwawagira ate nze bwekukuba eri tumwine tugende wa pulezidenti kukuba obutambi waliwo omwana wange namugamba nti omanye eri tumwine nange nti eri tumwine mumanyi nemugamba era tumwine kamuyambe muwe ku butambi banne bye bamwogerako era tumwine tebamwagala naye eri tumwine mm. yawagira omukazi oyo alimu owino asamba abaganda asamba ki akasajja kabukeddeka omukazi omunyankole avendu why dont you see that omukazi omusuubuzi naye bana abasajja bamanyi buganda rayotisi Eh, mwe mukimanyi buganda oyo omukazi okimanyiyes must be prevated over andi nkubuulira mm. nti ennyumba erimu ebidomola bya peteroli muleme gizunziramu kibiriiti abaganda bakugamba mm. nti bakuloga mpiira obunkubanza amunot etribalist amunotetribalistihave emunyankole woman nomwana nabana bange myamwe nationalist have musamya woman have musoga woman kwegamba eh obalancing about i'm not a tribalist mbadde nkunyumiza maama wange nti maama wange ansanyusa maama wange is highly intelligent i remiss her if she dies maama bw'oyogera ku lumumba oyo lumumba omulaba ali museweseri mm. muwala we Eh. Eh, sina muwogerako amwagala okufa yes. kadaga senga bwabaana but my mother is muganda bwoyogera katuntu katuntu nejjo katuntu is my brother katuntu nejjo yampita wano kugundakatuntu yampita nampa nikusenmuto wange eh? myamwenakugambye nti amuvere ekuruzirativa obukatuntu kakati soka obwo nsereko <laughs> ono ali mukampala nze nsira ku maama we lukwago yatawanya abantu naffe natukuba bataata baffe bebamu ono hamu omugagga nze nesega wataata we bataata baffe bebamu kuruzirativa sansanze busanzi wano era kasampuli y'omuntu akubese mutaata manya hamu yakubi he respects me alot kakati myamu enationalist maama wange bwebaali bamwokya omukazi gwe nasanga ku duty singa nasangako nalweso yalifu bamwita kankunda kankunda yaŋŋamba maama wo bamwokya nti but musei is very busy muse yali mu meeting okumanya meeting eyo yali yamaanyi nasanga haji moses yuko nga atudde wali nga tagigenzeeri was waiting yali ya ame eh. kigongo naŋŋamba ti esimu eyo togijjaako wuliriza ekigambo kya mama we ekisembayo nemugaa njabatta bwe mbulya mama nge nga bamwokeza njabatta kakati kankunda eh, omunyankole n'awandiika ebbaluwa mm. nagamba wandika olupapula lwali lwa yero wandiika akapapula kubuno munyukuta nene nga twalire muzeeyi museveni kyalinga situte meeting ono buganda lions ekibuga kyonna bakiwambe baabula coordination naye kampala bali bamuwambe it took government thre days to restore order kuba intelligence yali tebamanyi museveni yali agenze ave eh. neve seen museveni shaking reading a document namulaba ngaakankanabwa buganda riot babula coordinator naye nga ate nze nalimba manyi banamboze bagambanga mwe munyimire kwantole mwe abava emasaka <laughs> mubeere empigi mwe eh. nga baguze ya time sabasajja kabaka bamutidde bunyala beyiwe mu kibuga intelligence was poor hmm. museveni anegotiatinga eh, nono gundi nono gwempulie gwebagala okuwa obwavaisi mm. eh, eh, gundi yingini yawalusimbi nga bamuseveni bamulimba buno abaserikale batukayo dakatipresidenti <laughs> museveni came out of the meeting mm. mirundi mama wabagenda kumwocha the eh? city there. Museveni told him, sit there. You are going to talk to your mother in 30 minutes. In five minutes. He directed Kayihura. Kayihura nankubira esimu naga nti the roads are impassable. Tetulina we tuyita. Bonna bokeza mu. Commandos landed on my village to save my mother. Tewala Museveni simutai. Eh. naye olaba nti kangu singa yali nalweyiso singa yali nalweyiso wen nze nali mama wange yalifudde nalweyiso yali mwadde kakati pulezidenti bwe yategeera mm. nze nali navadda mu state house emyezi eki ebiringa ekifo kyabwe nkibalekedde sijogebwa mugaba kimwe okujjako okunia abantu ku mutwe nokubanyalako buno obujozijozi buno bwenda byewakuteesa kumaca buyina entwe bakube bakubye bemuteesezaayo wayijuga tukuteesa mutugambireko kakati wulira hmm. nti nali nava dda mu state house pulezidenti nategeera ti omusajja ani asobola omuleeta mu state house bagamba sabiiti gino sabiiti they knew the Sabbath was my friend. Era ye yankwata. Yankwata ku National Theatre. Mm-hmm. Naye kyasesa okimanyi. Bagamba Museveni nti ndi wa mbabazi. Alina meeting gyalimu n'aba mbabazi. <laughs> Kakati bansaka ku National Theatre. I was eh. talking to people from Kawembe. Nga waliwo n'omusajja mukwano gwange yali mugagga nnyo ng'alina baasi nnyingi. Mm. Bamuyita ani? Yali Chairman Mwene Alemu. ekawembe yali mugagga nagenda nga akendeera bamuyitaani sikyamulaba era bwe baali batwala abaana okusoma mafuta oyirolo hmm. ogundi owange bamutwala n'obuwe hmm. purezidenti yatwala omwana okusoma amafuta nze bwe mba njogera ku mafuta mbagamba mwemusirika gweyina yaani fe twabiyingirirawo era purezidenti nze kyeyagalya museveni hmm. nagenda e scotland ngaomwana nga agraduatinga mumafuta kakati abasajja sayita london nalandinga scotland abasajja tebaa have you come with a pistol nebaga you are stupid bamaze okulaba passport yange ndirika senior advisor to the president have you brought musevenizimani nebaga you are stupid zinafumanga abazungu ako kuyapoti anti what you can do is to deport me Did you pack the bag yourself? no. Africans don't pack their bags. Women pack their bags. Their wives. Hmm. Their, their wives. Can never I did not come with a pistol. Don't think I don't have it at home. I even have AK-47. <laughs> but when I when I travel, well, uh, in Scotland, Navuma Passage Aquia Port. Nayang e Scotland, Ngomananga graduating a mafuta. ng'abaddugavu tuliwo batono nnyo nentegeera nti museveni alina kyakoledde famire yaffe kakati kugamba nti sabiti yankwata n'abasajja b'ekawempe haji waali haji batuyoola ffe mbye tutwala mu state house <laughs> nti ndina bambabazi kozi sirina bambabazi ndina basajja bekawempe eh. abagambye omusajja ekyamaniwekampe yani yali mukwano gwange naye gasikyamuwulira <laughs> yali agenze ewambabazi ndoozi afuna ebuzibu mu bizinesi museveni n'atamuyamba yali mugagga nnyo ngaalina baasi zipaking awo ku constitutional square omusajja erimu yalinerabidde naye museveni yatwala omwana we n'asoma amafuta baba basinze okutwala abaana okusoma amafuta basiraamu baba tulute malaysia omunaabamma emirimu egyoguli jabba gwa mutwe tribalism tunepotism gusiyoko sio oyo gwemuyina eh, bantwala batukunguza sabiti yatuyoola era mu meeting sabiti yalimu sabiti yankwata nantwalawa naye ate mwana wange bwe babadde bagenda okunkuba amasasi sabiti eyadiployinza amaje ewange okuntaasa nze mbagamba nti omuntu wekayibula yagenda okuyamba maama wange namulaba mu nsiko nga edisibwa sale nasanga sale ku somero nga bayitiriza namusaale njagala nagendayo mm. nga baali bambula amabaati kakati namusaale mwaka kyo e kinana nga mwezi tatu kuva kinana mwena mm. i found sale in the bush at, at the press called namusala kakati sale nantunulya nga nkankana enkuba yatonya ekiro nantunulya nga nkankana nalagira kayihula give that man a military jacket and a cup of omumiri kayihula kwekujja nga bwenkugamba mm. bwe nali njogera nesale kayihula yali nga eh, junior bwe nali njogera ne kabaka mayega be batuleeteranga soda n'omuvuga omulala bamuyitani nteke <laughs> eh, tenali mukwano gwa bene nga nkubuulira ne mayega akimanyi eh. bwe nabanga njogera ne kabaka nina ebbaluwa satu ezakabaka bwenabanga njogera ne kabaka nga mayiga yaleeta soda buvubuka buvuka obuli awo bagamba mbuze kayeriro obwakatikiro nedda eh. buli omu alina omukisa gwe nedda no no eh. no anti nze nkubuulira nti eh. mu bintu ebyo kalakita yange ngimanyi <laughs> nagenda emengo ne bagamba buli lwomaliriza porogulamu gamba mbusaabasajja kabaka awangaale <laughs> nayogera emirundi ebiri maama wange awangaale ne bakizijako amasitabanimaani <laughs> very stubborn lwaki mamange siyawangaala awe <laughs> ah, gutusinze nnyo saabasajja gutusinze omulangira aseere nze namutumye mbakazi bebamwasa omutwe gusinze nze ndi dokita kitanga bwe yafa gwasingaani ebyo byabujuuza ono omulangira gwe baziise omanye omulangira gwe baziise simbu eh, eh, mm. bamukwatira wa mukazi ne bamubetete omutayimbwa omutwe miso ah, emotoka eyamutwala emusule kukankobolize emotoka eyamutwala musule ku kliniki emanyiddwa yaliko buddo samusing <laughs> yafiira mu nyama nga nvunza <laughs> kakati baliwe bebamala omusuulawo ku kliniki nebatunulira embwa nga tebakimanyi naye nemubaamu omukazi omu kyout of curiosity namutwala ensambya naye lwaki ensambya mugyewali agayi nemukuba omutima baawe namusula namusula ensambya labakayigula bwe yagamba mbwe batuleta edorogesa naye mu sevenize kyemungi omusajja wange abali omunsi mazunga ku mikolo gya sabaso bali omunsi bali omunsi ye musajja yakwata akanyama naga nti gavumenti yesene bali omunsi bali omunsi bali omunsi yazunga bano bali omunsi nemuba e mucacerwaga nemuba kakati musabeni alowooza nti bali omunsi alina kulelibiriti oyinza okusanga encyanga bali munsinti oyo bali omunsi abanyankole bagamba nti tokkirizanga hmm. ojoganga abantu ngaakakadde akakumai bali omunsi obuli wajja omuty omukuba bali omunsi njamukuba balimu nsikakanako balimu nsirayiro leka nenvelope kubanga nze kyenva nyigira fast redi bali bamukubidde mukurasi the king bakola babalimu nsi strategy nga dokita simanyanvuya bamukwatira ntebe naye nga bali omunsi bali omunsi bali omunsi eh, oba erinnya liritegeeza nti balya munsolo kwe bali omunsi bali omunsi eh. bali namulabye erubaga eh, naye sisoma simba bali omunsi nali nsoma bali omunsi byerubaga empale ne bagikujjamu lairo lekaninvenkubuulira bwanegamba tulina omusango gwa organis abamerika batusibye hmm. ati kyembeewunyaabwe sovereignty, sovereignty. Who is violating somebody's sovereignty? The Americans have told you, muwenye nagisi, temuyengira muzikiti. Do I talk about imam? Do you know what I've said? There is a imam mm. in the charge of a mosque. The imam has told you, you have not killed yourself. Gendo funebuzu. Gendo funebuzu. The Americans are saying, you stink. Mm. don't come to our country eh, why should bali omunsi abuse and yogwanga who never did international relations so who is, anybody who is talking about sovereignty sovereignty will arise if the americans are imposing a read on you but the americans have told you don't come to our place munuga hmm, eh, munuga ngaamazi eh. yes you stink bakugoba ku dining table why do you abuse the americans era nembatunulira babali munsi bali munsi ogwanga n'abakooba museveni should prevail over these people uganda cannot win a war against americans americans move in stages babaganye ogende ewaabwe dyono wat it means ababbi ababadde babba sente wano the american government has evaluated uganda's investment private investment mm. in america billions of dollars if this money is brought back uganda egenda kubaya njawulo nnyo mm. why did you invest in america their children are being recorded to be brought back you will see on the streets of Kampala people who speak English through the nose. Mm. Baba Kumia one. Two, their accounts have been frozen. Their businesses have been frozen. One, once you face a ban to the USA, you don't trade there, your relatives must come back because you will show them that the American government has denied me access to see my, my, my children. So they bring them back? Yes, Baba did. Mm. mu myezi ena kakati banti bani ekwatamanyi lwaki mukyemutamanyi most of the ugandans who own buildings in manchester city a policeman uganda police officers nemuddira saako ya polisi babasalako busazi tebabanyonyola abazungu ne bobi waini akiyige bobi wine kati agula ebizimbe mu america naye mwekyembe ebunyaako ebizimbe hmm. sente za bokasa bazikwatire e bufalansa eza mubutu bazikwatire e bufalansa neamerika eza sadamu bazikwata why do you still continue bakibayigira mu byafaayo eh. abatunidde ah, ku mutwe ne batunyalako bonna amerika ebamazi abaana kati batuma baidenmwanakatonda yanyamba natuma omwana nga omu mirundire bengula njagala nyo kabaka wa batebeerere bengula yasala abazungu emitwe nga kwini amuzanyirako nina salivakiri muwanvu bwati muddugavu salivakiri kati ngenda kutuma biden waliwo ayina olubuto olusuluyedde oyo biden <laughs> Eh, eh, bweyogedde ku kigambo kutuma omwana egundi waliwo ebintu ebiri enaku e, e, zino e, southern sudan bannauganda balimebintu mm, ebiri yo nabagamba eh. nti you see you people what do you take to southern sudan have you seen kenyans being killed temwirina kyemutwalayo eyo enyama yammwe gyemutunda bugitundeo naye waliwo yawamba enyamayawamba enyama mwerimu faludon n'awamba enyanja mutowe n'awamba enyanja atunda empuuta natta abavubi nafuuka lubambi ensi baiden yamuyina baiden yamuyinabwadden ligambwako nanyinilyo bwalirema abemirirano bali batenta baiden uh, abafere bano abafere bano abakudde ebyesudankugambye nti ebyesudanmutwalayoki eh, yes the sudanese don't want you mubitunde wano ate abakazi ate abakazi bannayugandaomanyi nti abakazi bannayuganda esudaani bwabasala e <laughs> batya batya abadinka balinga engalabi yamayiga abadinka abakazi bawano batya abadinka buli kyabanoonya bwenzi bagenze dubai bagenze wa nebakuula abawalabu <laughs> naye e, sudaani bwabasala sudaani bwabasala <laughs> abakazi bawa batya omudinka <laughs> batya abadinka e, bamala abakazi abakazi bafumbayo mbere ezi bwenzi Eh, eh, ozanyirangako abaganda bagati ozanyirangako wali ozanye naye efuvumiraterigwa eh, ku munyango ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi omukazi omuganda abakazi bannauganda tebenda ku mudinka bamutya oba abadinka bakimanyi oba abadinka bakimanyi nti katonda yabawa ekitone <laughs> bafuumu teribwa amalaya abakazi abaganda abakazi bannayuganda batyabatya batya ejuba batya ejuba eh, tewali eh, agezaako omanyi eh, wano mm. mwekyebutamanyi abakazi bannayuganda batyanga nnyo abasingasinga basingasinga balya kamulali wamabasajja basajja bamutawaana kakati abasingasinga batambulanga nekitambala kyabwe kino kati nga bwekye babakola babagamba tiafe bwetuba mukaboozi ewaffe abasingasinga omukazi tumusiba ku kitanda kozi abasingasinga bonga bamanyi bagabi naye omukazi yakubira enduulu muloogi naga yiwe yiwe yali mukazi mutoolo yijatunojola enusu ngaomusingasinga alembye yali nusu abakati bawano obwenzi ah. tebuli sudan batya abadinka <laughs> eh, eh, kakati twebuuze ku badinka <laughs> singa kakati ffe naffe abaana batuzaala eh. abantu baliebuziza ku badinka tinaye mwe mukolamu abakadomejja bo banafu naye <laughs> Eh, mwami mirundi eh, eh. nina ekintu kyenjagala njagala kusoma katabo kamugenda kukatabo ako manyi kiyinza okukwasagana mukawo waliwoamerican ban it touches on dpcs it touches on rdcs hmm. it touches on directors atenarm secretariat it touches on ministers it touches on yeso and the uh, military intelligence it touches on all commanders of UPDF. Even, even the money that America has been sending for uh, uh military maneuvers and military uh, courses in four months, it will not be there unless we change ourselves. It touches on presidential advisors. <laughs> Nzinawandikidde American Embassy. nembaga banaitemutekamuiadvisa mure yanterawo kantu kange nanobanagomesi yange eh! Eh? nange babadde banyimye visa nze siria advisor mbadde nina abantu benyumyako nabo kati kati nagendakati muzeyi nagenda talina ekyakoze eh, ate nabagamba wano nze nimusajja mumpulirize bano abantu bagasinga if we had listened to that man professor yabagamba mu 2014 that man hmm. ajaba kubava malevu listen to him I, i was watching the professor listen two days ago he said what i'm going to say you don't like it professor told them, you don't want to be ruled. Many people don't want to be ruled. You don't want to hear this, his name. But do you know that Mirundi has helped us maintain this government? Nitumkunde Tumkunde told them, this man, when he talks, he appears. Mm. A man, you're under your word. banabayitako mupaaka balabego banakuba engoloyo mukazi alimuyomutambuleko mwena bajja mukuba bamutte bemutambula ababiri kubanga izi nsiting baganda mm. nabagambye nze kyenatiira ku buganda riots one sebina yatuuka ku lod block yabo bahuliganizi mm, omanye omuganda atasoma mm. muganda atasoma tatya sasi especially nakulidde anywa amafuta nenjaba tatya sasi hmm. ne museveni mukitabo kyagamba tiyalina bebetaka kumandoozi bagendanga ku lutalo nga tebalina muntu balinda kutta bali batemeka amagulu batwalyabaganda hmm. omuganda tatya sasi nga teyasoma omuganda ali purified bebano kati ate nze ngatta byomu abamunyongufu hmm. abamiri ekyambadde bani bakaba bukaali amidi ekyambadde bamukuba akakazi kaja nekamukuba nagende wa pulezidenti nga akaaba muzeeyi banwanyisa bandi bubi <laughs> yamanyi pulezidenti yamugamba pulezidenti yagamba miria dont cry why are you complaining to me tel mirundi tusotiremwau teri mirundi tusotiokubulya negamba ti oyo mukazi akuba abantu muwo wino mm. nasamba abaganda nakola batya bajja kumutta naite kulabako kubanga i have evidence that one minister is getting one million per day from owino another one is getting a half a million those are ministers ministers bachelor ministers basaba abantu mutawisi kumukoro tebakuta nosanga omusajja atakuta omusajja eh, atakuta nenamukwana gwe gwemanyi kamiro nakwatikiriza wano manya ate nze njagala ekintu bamuyita kumukoro naga musoke mu million nze njagala ekintu kimu minister mukwano gwenya i challenge hmm. any minister to take me before museven mukubire tebe oba bakanga kanga ah ah neyi yinyi yazibakubira kati nawulide gundi kitutu pulezidenti yalagidde bakwate walike netuli agenda hmm. sente zebayonona 50 million dollars naye gwelowooza museveni tamanyi nti baavu museveni knows that tuli agenda and walike did not take the money museveni knows that the minister at that time mulo did not touch the money museveni knows what stole the money naye aa ah, ah. eh. ye museveni mugezi ah. asiba bano ndabula bali hansi balimuyomuseveni ayagala okutegeezatajja bakwata anti bantu be eh. nono kasoliombadde mutawane kenya hmm. nendabamirie t peoplfrothepaiyetamu ne bsines nono nat bsines yamuawe njagala okusimbuliza kyenjagala okubuuza waliwo wadde basagambiza nga basanyuse nga bagamba nti bwekibanga kyatuukiridde bulungi ekyadi mm. newana kijatuukira kubanga balaba nti mukulembezenga bagamba nti muhozi asobole kikwata mubulunginga bali mukujeregeeda bajja kimusuuza waayo mm. nabano kyebalina ekikyamu tibalowooza tikadaga lwaki kadaga bamukubanyi banankabiro nankabiro naye kulisiti kuwali bagendanga nebagamba bebawandiika okutwala ebweru babawandikira ku maka ga nankabiro yewave nankabiro hmm. naye ayinza oku ending up life ye in european jail abazungu bagezi babalyako milioni za dola 18 kati bagala 12 oyo mwenda yakolaganye ne kabaka womaani n'abawola sente ako kamwenda akokola hmm, mukwano gwoyo eh, bwengamba nkakuba enkakuba mwenda negotiated a deal with the king of oman nabawola sente omukyayina omu ku bakyayina abalina bisinesi eziwano gwemanya obulungi yakabawa milliyoni za dola tano because they are two chinese involved naye olwokuba omusajja oyo alina bisinesi wano namusonyiwa nalimukubbanauganda bayinza okwokya bisinesi ye kyenkyenjawukana nabano kati kitegeeza kiri ekyo cadi tekisoba kutuuka wano uganda era abacadi bajja kibasuuzaera waliwo bekotoliyogine pulezidenti yafa ne batuma sipiika agende bweru ne baggala ensala bakibasuuza ono omwana ajja kusikira kitaawe waayo wenyotere mi wethe muhoozi wezosakcide museveni mu 90 percent museveni omuhoozi kandi succeedi museveni lwaki ogamba minisita sebola why hmm. have you ever seen people who say nti muhoozi akuba amasasi mu bbanka is a genois young museveni abaana be yabakuza museveni has been disappointed by his brothers n'abako ate omuka alimu omu abatawaalikalugiri mm, is a gentleman eh. ono iti yajja kuwasa muwala yajja kuwasa gavumenti ono bala kuba nti yeyagaliza entebe ekyo kyoki mugamba wampisanginjawa nekunyaentebe naye ajeyagalizatukunga abantu nadduka eh, oba nti yeyagaliza entebe katiyotalinaate ataabwe bwamukisa bamututte teriyeyagaliza ntebe anaabala mirembe nampisa oyo ate baiden amuyina nnyo amuyinako lipooti ku fomu yempitirivu n'amuwaga oyo ye taliimu nze mbade ndowooza nti mumukubala kuba nti no yeyagaliza entebe the second eh, point mugaa ndi wampisa mbi the second point about muhoozi mm. he has maintained himself bamuteeka mu drones nebamuteeka mu twitters nebamukolaki negwali olidde muntu agamba nti abatutta abo bewamukozi museveni abaana be yabakuza bulungi nnyo nze natunulya museveni nefamire ye ono muko nanerekamu naye mubi muwanise obugulu muko omulanga wemage muleke alamuze ku ntebe kakati tasobola taina eh? mbu patriotic movement <laughs> ngomuleke eh, alamuze ku ntebe natambula namakutiyo ga sente nowandika ekitabo kusezaalawo nomuvumu nemukuba nemuteeka wali kyobula batayagala mafaabi nemafaabi yamukuba namuteeka wali kyobula badidde agudde ebigezo ekimpeneggu nebakitwala mu new vision kuba oyo yakiwagira oyo ah, kati tumaze kutegeera nti walikijja kusoboka tugenda mu kitabo kyaffe hmm. nti the second point about mukhosi hiye conducts himself well two museveni bwomutunula booti namala naye emyaka kumi leera museveni is the always the last one to, make, to do something asooka n'abaleka mwenemukikola how long did it take museveni okutamakinga olugudo lwewaamu kagutalooti yakola enguudo zonna naye hmm. ngaoluguudo lugende lwe lwakitulo lwataka oluvanyuma myaka 14 alukozekira bulungi lwe yatandikirako ah. kakati how are you going to undermine muhozi a citizen of uganda a geno who has sacrifice a lot is educated kakati kankubuuza ami abaana ba mini tebali mu paramenti omwana wa mini si directa muyiso mwabaganda mwagambanga emundu evuga lutwa lutwa lutwa mm. titokero tito tito tito tito lutwa ekikompola eh, eh, yalilutwa eh, ndowooza tali bebano abaana betuyinza okugamba nti tebali sirias kubanga oliwo abanga yajjawo kitaawo ah, gwakena nebamugira nebamugeregajeregawa nobote obote mm. yakyawa nnyo okera olutwa ogero two hours command of masaka era era amini yejituma suicide instead of coming to reinforce oito jo lutwa for lady to tanzania ubote tiamua kuse yamukosanga sike akro msebenzi ya mugezi nyo msebenzi yakwatanga sike kaluka chenda mukana era msebenzi yakugamba eh tina wonyo obwa president obwa minister he was babysitting muhozi muhozi no yiba era oyo muzajja mujemubuzi <laughs> oyo gondi oyo okero liembe okere oli emu alinange ku mulembe gwa lutya lwaluuganda etandisa otunyumira okere oli emu ngaomwana omuto tata weye pulezidenti okere oli omu yali atambula ndoza naye yayina ekiwala kyasuuziza akitwala mu sipi yasanga baziriyo ayina bamalaaya aba bamutigaatiga efirimbi efulumye omuyimukadde basooka mutigaatiga kakati okere oli omu agenda okusunulira nga ogoodi baziriyo yakedde wakitaawe namuwa sente agenda gulaki katonga naye kakatonga gwaggulawo ali musipiki <laughs> kakati okera olyomu agenda oola naye yali atutteyo gwalaali agenda okutuya nka baziriyo <laughs> okera olala kitabuge yawadde sente ku makya ogenda okugulawo katonga katonga gwaggulawo mulala <laughs> katonga gwaggulawo mulala okera olyomu nagenda nagamba taatawe do you know daddy abaana bamwete naye abakazi tebatya banne baziyo ali mukambwe naye abakazi tebamulabamu nange sebo nira ekizukulu kyange kiga jaja bo jaja mbokola bubogo zenkuba ku mukazi oluyi kati bwenkuba mukazi wange oluyi amanyo negavamubukedde ankubeko omanye abakazi abo batijogala wabukedde na redi pepa <laughs> eh. bebanyinaabwe redi pepa nga yakubyenze agamba <laughs> ate bweba okola mu gavumenti bamatembere bavayo kati fe abakazi batujoga Mm. abakazi bajogafe bayigiriza abatetuba naye omusajja atasoma aleka enkuzisatu ku eh. kameeza omwana ne bwaba akubiddwa zijjekakube <laughs> kubanga red pepe egenda kuba ku musajja womukyalo nti yakubye mukazi we ah. naye fe batunonye bunonya ganiza omukazi ayinza okunkyapa oluyi nensirya obula muzukulu wangaga jajja bo jajja bo mbumbogolaki eh. mbogola <laughs> bogozi agati baziriyo okera otwa bweyatula nga baziriyo efirimbi eri bweru abaana bagiri bizi <laughs> namugamba if this is katonga you are liberating then we have been defeated okera olutwa yagamba baziriyo musipiikiifthisis katonga eh. i gave you money for to liberate katonga we are defeated kakati kyembadde gamba omwana wawasabule yeja mu parliament mm. umwana wo wobote ali mu parliament mwana wo mwana wa Yusuf lule Lule yajja mu palamenti umwana wa gundi wakuteesa yeze mu parliament kakati njaka na nkubuulire is it will it be bad for museveni or not and in the politics a name and the money matters mm. yes bush even in highly developed countries bush junior Bush Senior. Why? Clinton and his wife. Why? They have the money and they have the uh, uh, legacy. bwabakitawotalina kyeyakola gwebakeeven my children will, will jump over me abaana bange nabo bamirundi mbakoledde mm. tukita sphinxi mbateredyo omugongo era abantu basinga obungi bo balowooza nti ono junia yiwaamaanyi enyo no ate junia tasobola kunsikira nooyo agenda kutwala political karia naye mu famiry naki abategeevu abamanyi famiry abali hambo kuva famiry member is not one of them eriyo bagentlemen eh. eh. eriyo bemutamanyi abali gundi but I've put up, I've sacrificed for my children. bamirundi hmm. bajja kutuuka ekiseera bakubuuze nti kitawe yakolanga ki kyogolaba bano toyinzaga nti otta abantu notwala organize and at the same time you want to be president abamerika muleme bepankirako letmiteriyo ye for today the american government releases a list releases a list of people who own properties in america nga sente muzibye mu covid sente muzibye mu ministry education sente muzibye buli wamu nebalaga ebizimbe byemuyina ne kampuni zamwe billions of dollars the american government has audited sente bannauganda zibalinayo abali mu gavumenti eh, bwemanyi nti bannauganda bakwata enkoni eh. oyinza okulabanebana uganda abasinga obokimanyi oh, nti yefo today the americankanakana nabyansimbi nabyanfuna zaabwe purezidenti wa america tebakwatibwangako biden yakubira owa kabaka wa dubai hmm. esimu dont ala change of ownership on asset of ugandans nakubira owe south africa lamofasa tewali kizimbe kya munnauganda ku aset eri south africa eri dubai eri kualulampa eri philipines eri hongo kongo eri china n'abachina babadisappointes abachina babagambye muwana communist party you know what the chinese told you the chinese told them as far as weare concerned mm. we, we lent money to uganda not to individuals don't expect to rely on us. In the case of individuals, you're going to suffer the consequences between the USA. Mm. One, America sells to USA, China sells to USA. The largest supplier of goods to the European Union is China. USA. Mm. It, hmm. you see, you people don't understand why is it that America puts imposes sanctions on Russia? Russia, one. Mm. mbanze maze emyaka eita musanvu sirabanga mufeesi fenanka tumwebaze nakalema nalweiso nanyini nsi olwokubeera omuko obulamu bwe bwonna entw e, eyepusi abo bonna abanwanyisa avunevasinire wai abaganda batugamba nti enyumba emu tekulema kuwalana why should the russians complain when america puts sanctions on them why is it not that why doesn't putin initiate sanctions on usa which means <coughs> america is unavoidable mwatwalayo billions that been audited if america oyo hmm. bali omunsi onogwanga n'abakuuba lairo leka nivero museveni should consult a team of diplomats to talk to the americans I, I, I, you see, I have two uh, issues with the government. Mm. Why do you make all efforts to normalize relationship with Rwanda? What do we get from Rwanda? Tenebuza. Yes. Rwanda, mm. Rwanda imposed imperialism on you. Rwanda. Imperialism means that somebody imposes a thinking on your brains it is more important than yet is not bana abali mu government abani ya kubantu tebali na mu government abajogense ali uwa tudde na atumise why do you give him the money musebe ni chabagamba che cha mukubiza ba wali chene bani babasibe musebe ni abagamba oli brother wange bale natifu wange bwatumye sente tuzimu mubale ki bwebakutumyako sente era bajja kusiba nedda wekweke mabega wodigibamutayimbwamubabusajjabaaseven abajoze ensi eno sente nebazibba nebasibisa abalala guwatudde ali mukkomera ani yabba sente 59 billion amanyiddwa omukazi ono omukazi mm. owa trade union waba teachers bamuleetera ekipapula nebakimusainengesa eyabba 11 billion amanyiddwa eyabasentera amasanyalaze amanyiddwa aman who is taking advantage was declared minister eyawasa ministry yeeducation amanyiddwa si kakowoza gumukuba eyawasa azanyira mu ministry yeeducation biden yamumanyi has audited the books in the ministry of education ate abantu singa babeera ba victims of kati zobakombonze babbye 5bnyeyagalakunya ku mutwe abbye 5 billion azitutte mbongene mu presidenti bomuntu ogwo nengwatayabuze ebizimbembwaba gyetwala ewatali that's what the president is telling you museven has directed bakwate wali kye nani yate yekiragira dda nakalema and akulufia why wali kye and it's really agenda as saying we, we are conduit ababa sente museveni abamanyi relative zibe hmm. abamanyi kati bawali kyebagamba if you take us to the anti-corruption court anti-corruption court one get a favorable judge who will give us fines who can give us bail sikutusiba mumutusiba tuva mikinga kakati <laughs> ne museveni ayagala nnyo museveni ayagala mutegeere mm. pulezidenti museveni ayagala mutegeere nti bulaza we bwakubira essimu oba omukobwa akubira essimu waliwo omuka akozesa ennyo maama maama but mama says yes who doesn't have a mother in law is it because iwas uh, uh, of ero status mama mama mama mamakakati hey, hey. Uh, uh, kati mama agane baideni ifu mama is powerful kati agane baideni they made a mistake of committing an offense which is chargeable by an international court kakati obanga mama mama mama doesn't want kadaga mama doesn't want this kakati let us see whether mama can prevail order of biden kati, hey. Eh. kati, uh, uh, region. no, uh, region. no. Biden alimufulumiza munyanfa mulunyanfa lwaki na diversional issues nyingi nyo mugwanga muba mukyana kyemupasuinga ngegwanga nabawo ekintu ekikyukakyukalwaki abantu tebabeera mbabuuza hmm. bwobanga amaka go wekyazaako kabaka nokyazaako omuseveni nokyazaaba ebitiibwa byonna bwebaba tebakyajjawo bo n'abaana bo ne bagaana okugenda ku miriraano otula wakana mukazi what has gone wrong we hosted the pop two pops we hosted two american presidents mm. we have been uh, uh, organ, uh, uh, hosting international meetings aba ababaka ba interparliamentary enkumi nnya commonwealth hmm. lwaki tufuusa ekiwinywa enagisekyali kyansonga why eggwanga mulise mm. temuyinza kugamba nti mu ggwanga lyammwe mulimu abantu asatu mu babiri abasumi mu ataano be babuuliza badokitas nkaaga mu babiri okutta abantu bammwe even aminizinti kill people for export nina akatabo kange nakawandika ku museveni museveni the revolutionary buli wekasomamu nkaaba amazibi what has happened to museveni the revolutionary bano era abawaddeyo babebetiti ibo munagende wakutesa abo basazeho bate legacy yonna nebyakolera yes so kitegeza ngenda kugenda nga abantu is not appreciated temuga museveni yagamba ekyo kitegeza ati twali ewaffe wakanga nempiso bwebula mama wafaje tunonyeseza museveni aga how can you put people in kabut zino drone zikola ki ani afudanyisa kakati museveni akyayinawo ligase bano si bantu ba museveni buliwoulira mukulembeze nga bamugerageranye n'omukulembeze yaliobulungi kuba nze mukirininga si bibye n'abamerika balina okitegeera ba biden ninza olunaku lwalikolayo ekitiisa nabakamuseveni yabawaddeyo maama maama bati maama saizi maama saizi yes leti maama ringi biden ejo buli omulenzi gwerekogweremu dda tuttayo omuntu omu bakulageko eh? that's what museven has done has surrendered them to the international criminal court kyobala tebabikubako mu mawulire naye munzi temulabe eh, don't provoke the americans abaamerika abo singa bafunia list y'abantu abo ojja kwewuunya ah, ah. Eh. tebakwa emigo gyogera nkaabantu emiko gyogere ngaabantu abantu bakwata enkoni nogan 2000 girls were taken to india abakwata kanka mbalaga evidiyo obanga oyo omusajja avamu eyo kiriniki talimu mumwe mumutemamu anekondisonoliriza obukankaka oba sikyo mbakube nibajja pologulamu zange nebazinja kujakimu hmm. bakubetente omutwe museveni asalendanira why museveni once to retire in uganda when museveni was going to the bush bano batumwebaza bali bamyaka emeka kamunya kamukubira esimu ekiro nga nkawulira museveni yakwata esimu nakagamba hmm. you see what do you want to talk to me nekatwala entwe yako ne mujjako programuganda eh, ba cabinet ministers bari credible enough uh, andi kan kuhulize that's why they want kadaga aveko nanka bir gwe nanka bir nonuka nanka bir nonuka kadaga bwe the moment you remove kadaga from the speakership aba america bategese che bayita state capture once the state is captured by mafias they will invade you museveni yakyabaganya okuba invading the moment you remove kadaga mbwe ababbi abafere bawambe parliament bawambe buli wamu wonna nga tebogerwako mirundi bamugana okwogera remove kadaga wewaawo obadde mulayi mulungi nnyo oba ah, sankisoni zezibabadde ku magulunasankisoni zigenda batuka ku bunywa kubunywa limu limuvu katagandisiolaekyo kibajje kijja kubakitegeeza nankabirwa kijja kuba kitegeeza ah, state capture once you reach the level of state capture invasion yeddako omanye abasajja baba amerika kyebakoze